હારીજમાં કપાસના ભાવમાં ઐતિહાસિક રીતે વધારો આજે આખા ગુજરાતભરમાં સૌથી ઊંચો ભાવ બાવીસો ને એકાવન રૂપિયા સુધીનો બોલાયો અને કપાસના ભાવ વધતા ખેડૂતોમાં ફરીવાર ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો જો આમના વિદેશી વાયદામાં તેજીને કપાસની ઘટ રહેશે તો હજી કપાસના ભાવ ઉપર જાય તેવું લાગી રહ્યું છે પણ અત્યારે જો અનુકૂળ કપાસના ભાવ કે તો કપાસમાંથી નીકળી જવું જોઈએ ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે રાજકોટ સત્તરસોથી બે હજાર એકસઠ અમરેલી તેરસો સત્યાસીથી બે હજાર છ્યાસી સાવરકુંડલા સોળસો પચાસથી એકવીસો ને એકવીસ જસદણ પંદરસો પચાસથી બે હજાર પચાસ બોટાદ ચૌદસો એંશીથી એકવીસો અગિયાર મહુવા અગિયારસોથી બે હજાર દસ ગોંડલ એક હજાર એકથી એકવીસો કાલાવાડ સત્તરસોથી એકવીસો રૂપિયા જામજોધપુર સત્તરસો પચાસથી બે હજાર સાઠ ભાવનગર એક હજારથી બે હજાર સોતેર જામનગર પંદરસોથી બે હજાર ત્રીસ બાબરા સોળસો પંદરથી બે હજાર પંચ્યાસી રૂપિયા હળવદ સોળસો એકથી બે હજાર દસ જેતપુર સત્તરસો એકથી એકવીસો એકત્રીસ વાંકાનેર અગિયારસોથી બે હજાર છવ્વીસ રાજુલા ચૌદસો પચાસથી બે હજાર એકોતેર રૂપિયા બગસરા પંદરસોથી બે હજાર બ્યાસી ઉપલેટા સોળસોથી એકવીસો ને પાંચ માણાવદર અગિયારસો પાંત્રીસથી બે હજાર નેવ ધોરાજી પંદરસો સન્નુંથી એકવીસો ને સ રૂપિયા વીંસ્યા સત્તરસોથી બે હજાર સિત્તેર ભેંસાળ પંદરસો પચાસથી બે હજાર એંસી ધારી તેરસો પંચાવનથી બે હજાર ત્રીસ લાલપુર પંદરસોથી એકવીસો રૂપિયા પાલીતાણા ચૌદસો પચાસથી બે હજાર સાયલા તેરસોથી બે હજાર એકાવન હારીઝ પંદરસોથી બાવીસો એકાવન ધનસુરા સોળસોથી બે હજાર અગિયાર રૂપિયા વિજાપુર ચૌદસોથી એકવીસો ને પાંચ કુકરવાડા પંદરસોથી બે હજાર એકોતેર ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર બાવન હિંમતનગર પંદરસો વીસથી બે હજાર સત્યોતેર રૂપિયા માણસા એક હજારથી બે હજાર ઓગણએંસી કડી તેરસો પચાસથી એકવીસો ને બત્રીસ પાટણ ચૌદસો સિત્તેરથી બે હજાર સિત્તેર તલોદ પંદરસોથી એકવીસો ને એકત્રીસ રૂપિયા ગઢડા ચૌદસો પાંત્રીસથી બે હજાર ત્રેપન ઢસા ચૌદસો દસથી બે હજાર એક ધંધુકા સોળસોથી બે હજાર પચાસ સિદ્ધપુર ચૌદસોથી બે હજાર ચોપન રૂપિયા વિરમગામ પંદરસો પંચ્યાસીથી બે હજાર સણાસમાં અગિયારસો નેવથી ઓગણીસો ને બોતેર ઉનાવા ચૌદસો એકાવનથી બે હજાર પંચોતેર સતલાસણા પંદરસો એકાવનથી બે હજાર સત્તર આંબલિયાસણ ચૌદસો બાસઠથી બે હજાર એકવીસ રૂપિયા